nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay बो फाउंडेशन कोर्स में आज हम देखेंगे कुंफू स्टैंड ओके पहले हम देखेंगे माबू स्टैंड तो देखिए फर्स्ट माबू स्टैंड तुम आके ऐसे खड़े हो जाओ यहाँ से इधर तरफ आ जाना ओके रेडी बाबू स्टैंड कमान बाबू तुम इधर आ जाओ ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे ऐसे इस तरह खड़े हो जाओ हाँ बाबू स्टैंड तो माबू स्टैंड में दो वेरिएशन होती है एक आके थोड़ा अप इतने में थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बेंड थोड़ा सा बेंड ये number one variation up little ah yes ये वेरिएशन वन इसमें दूसरा वेरिएशन टू है डीप सिटिंग तो एकदम डीप होना चाहिए okay come on you also sit man same movement तो दो दो भी देखो एकदम सीधा छाता सीधा बॉडी सीधा और ये हुआ माबू स्टैंड तो माबू स्टैंड में पैर साइड में होना चाहिए इधर इधर होना चाहिए और ये सीधा होना चाहिए ये सीधा होना चाहिए फुट सीधा होना चाहिए इतना नहीं इतना नहीं बस बस बस बस इस तरह बैठना है तो गेटअप अभी माबू स्टैंड देख चुके हैं अभी हम गुंगबू स्टैंड देखेंगे ओके कमान माबू डाल के गुंगबू बनाओ माबू डालो माबू यस गुंगबू फटो गुंगबू हाँ देखो ये पीछे वाला लेग आके एकदम स्टिप होना चाहिए और ये सामने स्ट्राइट होना चाहिए घुंगू में टू वेरिएशन होता है एक थोड़ा सा अप थोड़ा सा ऊपर होना है ये थोड़ा अप है और इसमें डीप स्टैंड है घुंगू में डीप है तो दो वेरिएशन है तो ये दिमाग में रख लीजिए और कमन टर्न इस साइड तुम्हें फैल जाओ तो बाबू में फर्स्ट आके थोड़ा नॉर्मल खड़ा बैठ जाइए ये नॉर्मल स्टैंड है नॉर्मल है और इसमें डीप है ये डीप हो गया ओके नॉर्मल और डीप में फ़र्क देखो थोड़ा सा नॉर्मल मतलब इतना होना चाहिए बस इतना सा है यही नॉर्मल है और डीप बोलने से ये और भी उतर जाता है डीप हो जाता है तो इस तरह का होना चाहिए ये हुआ गुंगू स्टैंड तो इसमें है कि अभी कैट स्टैंड करेंगे हम अब देखिए अभी कैट स्टैंड कैश स्टैंड में नॉर्मल देखिए कैट स्टैंड नॉर्मल अभी देखिए कैट स्टैंड नॉर्मल में ये दो आदमी एक ही तरफ मत करो इधर इधर पलटो इस तरफ करो तुम इस तरफ करो यस फेसिंग योर ऑपरेंट कैमरा ओके ये आके नॉर्मल है बस और थोड़ा सा बेंड थोड़ा सा बेंड हाँ बस ये हो गया कैश स्टैंड में थोड़ा नॉर्मल हो गया थोड़ा डीप डीप यस ये नॉर्मल हो गया और इसमें थोड़ा डीप जाओ डीप जाते वक्त इसके पैर को थोड़ा आगे करो थोड़ा आगे करके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ पीछे बैठो ना है पीछे बैठो पीछे बैठना है तो बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ ओके इसमें जितना चाहे उतना तुम डीप उतार सकते हो सो देखो ऐसा होता है इस तरह का डीप उतरना है ओके राइट गेट अप अभी हम देखेंगे पूबू स्टैंड्स पूबू पूबू स्टैंड्स माबू में डालो पहले माबू बनाओ माबू माबू यस माबू बना के माबू में पूबू हुबू यस ये नॉर्मल होता है इस तरह इस तरह इस तरफ आ जाओ यस नॉर्मल नॉर्मल पुबू ओके ज़्यादा डीप नहीं जाना है बस थोड़ा सा बस बस इतना बस ये हो गया और पैर आके लॉक करना है पैर को लॉक करना है इस तरफ से इस तरफ लॉक करना है ये हुआ पुबू थोड़ा सा बैंक करके ऐसे देखना है बॉडी पोजिशन ऐसे देखना है तो तुम्हारा बॉडी पोजिशन हो गया इस तरह इस तरह होना चाहिए ऐसे होना चाहिए अभी इसमें डीप हो गया ए, डीप मत जाओ अभी अभी इसमें थोड़ा सा डीप जाओ अभी जाओ हाँ ये हो गया डीप पूपू में हो गया डीप स्टैंड हो गया लॉक करो लॉक करो यस इस तरह का होना है ये डीप है पूपू अब अभी इस तरफ करो इस तरफ करो हाँ तो एक आदमी आके पलट के भी कर सकता है back view turn back view show me the back camera back view पलट के करो पीठ बताओ पीठ बताओ पीठ बताओ यस अभी करो देखो ये हुआ माबू में बैक व्यू और लॉक कर लो थोड़ा सा यस इस तरह ओके और इसको आप करो दो स्टैंड बताओ नॉर्मल वेरिएशन नॉर्मल पूपू ये ना हुआ नॉर्मल पूपू ये नॉर्मल पूपू और ये डीप पीपू ये डीप पीपू ऐसा बेचना है बस okay come on get up अब बैक स्टैंड होना है बैक स्टैंड बैक स्टैंड मतलब कुंग अभी देखो ये हुआ माबू माबू में आके बैक स्टैंड बनाना है तो वन लेग आके टर्न करना है और पीछे वाले लेग में आके जोर देना है इधर जोर दे के ऐसा उठाना है ओके कमान ट्राई एकदम वाइडर होना चाहिए अच्छा वाइडर होना चाहिए कमान डीप यस ये हुआ माबू और इसमें एक लेग फल लो इस तरह ये कभी भी हमेशा के इसको ये देखो ऐसा है तो एड़ी रख के पलटना है पूबू बनाओ माबू बनाओ माबू रखो तो अभी बनाओ अभी बनाओ एड़ी नहीं पलटना है यार एड़ी नहीं पलटना है कभी भी टो टो रखे ये रखे टो रखे ये पलटना है एड़ी पलटना है ठीक है समझ जाओ क्योंकि उसका एंगल बदल गया तो गंदा हो जाएगा यस तो ये भी बेंड होना चाहिए और ये भी बेंड होना चाहिए बैक भी बैक लेग भी बेंड होना चाहिए तो तुम्हारा स्टैंड फलट के ऐसे बैठना है थोड़ा सा यस सी इस तरह होना चाहिए ओके ऐसे ओके समझ गए तो बैक स्टैंड ऐसे होना चाहिए इसमें वेरिएशन अभी नहीं है अभी चेंज करो उधर करो उधर बताओ हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बेंड करो थोड़ा सा बेंड करो यस यस बस ओके ओके पलट के बताओ थोड़ा टर्न करो पीट बताओ यस माबू फर्स्ट हाँ अभी डालो पलटो यस इस तरह का होना चाहिए बैक कितना जितना घसीटोगे उतना घसीटो बस बस बस बस ओके बैक स्टैंड कमर आप ओके okay, साहब अभी आके हम देखे थे माबू गुंगबू कैट स्टेंस पुबू और बैक स्टेंस पांच स्टेंस देख चुके हैं अभी देखेंगे हम crane stand crane stand okay तो ये होता है क्रेन स्टैंड क्रेन स्टैंड कैसा करा जाता है तो विदाउट पोसिंग जस्ट स्टैंड में आप खड़ी खड़ी हो जाइए come on crane stand hand full no posture style no posture yes hand stands and पैर आके ऐसे होना चाहिए नीचे डीप होना चाहिए ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ऐसे होना चाहिए नहीं उठाना चाहिए ऐसे उठाना चाहिए तो इस तरह का पोस्टर बनाना है इसको होता है क्रेन स्टैंड तो एक आदमी पलट के खड़े जाओ एक आदमी ऐसे खड़े हो जाओ इधर खड़े हो जाओ इधर खड़े हो जाओ पलट के खड़े हो जाओ तुम पीठ बताओ तुम शर्मा मत ओके तो इस तरह होना चाहिए बैक देखो इस तरह इस तरह अभी इसमें आके हम पोस्टर भी बना सकते हैं इस तरह का पोस्टर भी हम खड़ा सकते हैं यानी इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो ये हुआ क्रेन स्टैंड क्रेन स्टैंड को ये नहीं आके इधर होना चाहिए और भी ऊपर आना चाहिए ओके ध्यान रखिए और चेंज करिए लेग चेंज हाँ ओके हाँ जितना उठा सकेंगे उतना उठाओ ओके यही है तुम्हारा पोस्टर है ओके डाउन डाउन रिलैक्स अभी देखो इन पोस्टरों में को बहुत मेहनत के बाद करा जाता है इसका टाइम लिमिटेशन नहीं है जितना हो सका उतना टाइम को एक्सटेंड करो करते जाओ अभी हम देखेंगे cross stands okay cross cross stands में अभी देखिए टर्न करके बैठना पड़ता है इसे ओके एक आदमी फेसिंग इधर करो एक आदमी तुम पलट के करके करो इधर कैमरा को फेस होना है बाद में टर्न होके हाँ, थोड़ा सा वाइडे रखो पैर थोड़ा थोड़ा वाइडे रख लो अभी full back hand and turn turn करके इधर देखो कैमरा देखो तुम हाँ बैठो मत बैठो मत स्टैंड थोड़ा सा डीपली नहीं नो डीपली इसमें दो स्टैंड होता है एक आके ना मीडियम और एक होता है डीप सिट डाउन यस ये डीप होता है ओके तो दो स्टैंड होता है कमान अप गेट अप अभी टर्न करके इस तरफ बैठो मीडियम इसमें मीडियम स्टैंड होती है और इसमें डीप होती है देखो डीप ओके इस तरह का डीप होती है come on get up okay turn turn हो जाओ तुम टर्न हो जाओ तुम टर्न हो जाओ पलट जाओ तो ये हो गया जाइबो क्रॉस ट्रेंड्स तो इसमें आके अभी हम देखेंगे और एक स्टैंड यहां से थोड़ा सा बॉडी को टर्न करके इस तरफ इस तरफ खड़े होके यहां से टर्न करके इस तरह खड़ेंगे इस तरह खड़ेंगे तो twisted long stand twisted twisted stand come on खड़े हो जाओ ट्विस्टेड स्टैंड है तो इसमें आके क्रॉस स्टैंड जैसा करते हैं इसी तरह का मगर ये पैर आके थोड़ा लंबा होना चाहिए और बिना बेंड के खड़ना है ये एकदम स्ट्राइट होना चाहिए एकदम स्ट्राइट होना चाहिए ये लेग हाँ एकदम स्ट्राइट होना चाहिए और देखो ऐसे होता है ट्विस्टेड होता है तो फुट पोजिशन आके टर्न हो जाती है इस तरफ टर्न हो जाती है तो इसमें आके आप खड़ के बैलेंस करवाना है और इसमें आदत करना है तभी बैलेंस खड़ेगा वरना तुम गिर जाओगे गिर पाओगे ओके इसमें बहुत खतरा है मगर इस स्टैंड करते वक्त देखो इस स्टैंड करते वक्त यहाँ से ऐसे होता है ओके ट्विस्टेड है okay on get up change change इस तरफ करो इस तरफ हाँ टर्न यस पैर सीधा होना है ये बेंड होना है जैसा क्या येल जैसा होना है येल येल ऐसा है कि ऐसा ना है येल होना है येल एंगल बनना है ओके कमन गेटअप इसमें आके और भी डीप बैठना है ओके अभी तुम करके बताओ डीप मुझे सीधा खड़के करके बताओ स्ट्राइट एंगल में अभी स्ट्राइट एंगल में करके बताओ हाँ कितना डीप उतरोगे हाँ इस तरह का बैंड इस तरह का उतरना है उधर देखना है इधर ऐसा होना है ऐसा होना है तुम्हारा स्टैंड ऐसा होना है ओके ऐसा करना है ओके आप upward yes okay right next stand याद है eagle stand eagle stand sitting eagle sitting one leg eagle sitting करेंगे अभी ईगल में कमान रेडी ये देखो ये ईगल स्टैंड होता है तो एक पैर के ऊपर डाल के खड़े होते हैं थ्रो इसमें आके हाथ का पोजिशन ऐसा बनाओ यस इस तरह होना चाहिए पोजिशन रखो और इसमें सिट करना है बैठना है यही तो ईगल स्टैंड है तो हो गया ईगल स्टैंड अभी आप change the leg change the leg या वेरी गुड टर्न करो एक आदमी तुम टाइम करो हाँ करो इस तरह का होना है ठीक है अब ओके आज के लिए इस लेसन से हम अलविदा ले लेते हैं और फिर कल मिलेंगे खुश फाउंडेशनल कोर्स में अभी हम लोग आके फर्स्ट सेक्शन देख चुके हैं तो अभी आके हम देखेंगे सेकेंड सेक्शन सेकेंड सेक्शन में अभी देखिए कमन टी स्टैंड जिसको बोलते हैं टी स्टैंड तो कमन सी सी डाउन एक पैर सीधा होना चाहिए एक पैर सीधा होना चाहिए और एक पैर इस तरह रखना है बाजिक रखना है पैर ले ली तो पैर ले ली ऐसे रखे हुए हम इस तरह बैठेंगे तो बैक सिटिंग ये बैक है ना बेडेक्स बेडेक्स को आके लगा देंगे एकदम जमीन में इस तरह इस तरह चिपका के बैठेंगे तो ये ऊपर होगा ये थोड़ा नीचे होगा तो इस तरह आके हम बैठेंगे इसको टी स्टैंड कहते हैं तो देखो ये आके इधर आना चाहिए इधर नहीं और थोड़ा आगे इसका बराबर होना चाहिए इसका बराबर एकदम इसका बराबर होना चाहिए ये देखिए थोड़ा सा गलती किया तो अभी हम करेक्शन कर दिए तो इस तरह बैठ जाओ ये इसको टी स्टैंड होता है और इसमें है कि बैक थोड़ा बैक पैर करके बैठना है थोड़ा एडवांस होता है देखो अभी इसमें थोड़ा एडवांस होती है तो और पीछे करो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तो ये नी आके एकदम इसके बराबर होना चाहिए तो ये गुड़गा इधर होना चाहिए इस तरह इस तरह बैठना है और पैर के ऊपर बैठना है पैर के ऊपर बैठना है तो इस पैर आके एकदम सीधा होगा इस तरह होगा ये पैर के ऊपर होगा तो नहीं जमीन में नहीं लगेगा जमीन में नहीं लगेगा जमीन से ऊपर ही रहेगा और ये इस तरह का होगा तो इसमें आके थोड़ा वेरिएशन है अभी थोड़ा पीछे करो लेग थोड़ा सा थोड़ा सा आ, नील डाउन करो नील डाउन करो अभी देखो ये नील डाउन हो गया तो ये आके नील डाउन स्टैंड सिक होती है तो इसमें तीन वेरिएशन होती है one two three change the leg come on इस तरफ करो एक आदमी पीछे करो तुम पीछे करो तुम चेंज करो तुम स्टैंड चेंज करके हाँ इस तरह इस तरह बैठो बैठ जाओ देखो ये इसके पागल में लगना है लगना है लगना है क्लोज क्लोज लगना है बस इस तरह करना है तो अभी देखो मैं आके इसमें ये लोग जो भी गलती करते हैं इसको ये जो भी करेक्शन होता है ये करेक्शन आपके लिए है ये बटक्स एकदम सीधा होना चाहिए बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए इस तरह का ओके अभी देखो सेकंड वेरिएशन गो बैक पीछे जाओ हाँ इसमें नी नहीं लगाना है पैर के ऊपर बैठना है सिटिंग ये सिट यहाँ बैठना है बेडेक्स आके हमारा बेडेक्स पैर के ऊपर होना चाहिए और इसमें थोड़ा अभी नील डाउन कर दो नील डाउन करो हाँ फ्लैट एंड फूड इसमें आके फ्लैट एंड फूड होना चाहिए फ्लैट एंड फुट ऐसा होना चाहिए अब अब अब रही सब रही सब नहीं नहीं गलती है देखो अभी ये लोग समझ नहीं अभी आप समझ गए होंगे देखो इस तरह बैठना है पलटो टर्न टर्न करो इस तरह बैठना है देखो इस तरह बैठना है तो आपका पैर येल एंगल इधर बन जाएगा पीछे वाला येल एंगल बन जाएगा और तुम्हारा येलो एंगल उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ